És una eina de transparència i és una eina d'empoderament ciutadà. Si volem que sigui una eina que faciliti el control de la ciutadania sobre el que fem les administracions públiques, que sigui una eina per evitar el mal govern, que sigui una eina per facilitar, sobretot, que els diners públics, que l'ús dels diners públics pugui ser controlat per, per la ciutadania.